jésù ire wọlé. bákò tọwọ́ ajá sí rere bákò tọwọ́ ìyàtọ̀ adé bákò tọwọ́ ajá sí rere bákò ìyàtọ̀ adé. láti yàrá àwọn pharmacy store yẹn kí n lo wọn ìṣó jọ jẹ́ káwọn bá mi tètè ṣó jẹ́ ká jẹun sódà tó wọn lè lo wọn. báwo ni. mami àná ńgbà tí mo wá gbé yín lábúlé mo ti gbàgbé mi ì rí bàbá olórí ẹbí ńgbà yẹn ṣé ó sì. dáadáa ló kúkú wà bọ́yọ̀ lọ inú oko ni. oko oko kòkó bá mi wá ń kọ ṣé wọn mójútó ṣá. bí n bá wa mójútó. torí oko ìgbà tẹ́yẹ̀ yìí ò ti lè lọ. mo fẹ́ sáré dé pàtí ọ̀rẹ́ mi màá dé títí alẹ́ díẹ̀ mo ti ń lọ nìyẹn o. ok ẹ bá mi bá mi kí Bíọ́lá pé mo ní kó jọ kó má bínú ṣọmọ ó yẹ kí mi náà wà ń bẹ ṣùgbọ́n ṣọmọ pé màmá ti dé mi dẹ̀ lè fi wọ́n lẹ̀ at least àná tán ṣẹ̀dẹ̀ kí n mójútó wọn díẹ̀ sọ pé màá rí Bíọ́lá later. ok mi ní pẹ́ dé. ok ẹ ṣe. Ògúnfẹ́mi ṣé bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe rè é ìwọ àtìyàwó rẹ̀ bó ti lo òde lẹ́yìn eléyìí ọ̀wà pọ̀. màámi kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn o ṣé rí àná tí Tèmilọ́lá jáde àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan náà pè e, e, òde tó dẹ̀ tó ń jáde lọ lẹ́ni e, tèmi mọ̀ sí ni ọ̀rẹ́ wa kan ló ń ṣe nǹkan ọ̀rẹ́ náà dẹ̀ ní Bíọ́lá ṣe mọ̀ táwọn èèyàn bá dẹ̀ ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tán ń pè wá ó ń fi hàn bá a ṣe gbajúmọ̀ tó nítorí jọ́tàwá náà bá máa ní nǹkan ṣe màámi ṣẹ́ríjọ́ tẹ bá ní nǹkan ṣe lábúlé ẹ̀rí èrò bó ṣe máa pẹ̀ yín gan mọ̀ pé bí àwọn ọmọ kan. oògùn fẹ́ mi wọ́n yẹn ṣe bá ìgbélé ayé ẹ̀ ń jòlẹ̀ tó fẹ́ ráyè tọ́jú àwọn ọmọ òní ijó ọ̀la àríyá o sì lajú rẹ̀ lẹ̀ méjèèjì kan tà báyìí obì ó sì fi dó ń péré ń gà mọ́ ọ lọ. màmí kò rí bẹ́yẹn. bí wọ́n ṣe gbélé ayé kọ́ yìí o. o ìgbà ayé kan tiẹ̀ wá ń gba ti Jésù báyìí àbí ẹ̀gbọ́n mi náà ti darapọ̀ máwọn ti Jésù nítorí gbogbo fídíò Jésù ni wọ́n kó sílẹ̀ yìí. láyé irú kí ni ilé kọ́mù ṣe pé ẹ̀gbọ́n rẹ náà ti di ẹlẹ́sìn kẹsìn àbí ti ń bá àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì kí ni. màmá ayé mà ti da ayé ọ̀làjú nísìnyí kò sẹ́ni tó fẹ́ bọ̀gùn mọ́ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì làwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣe nísìnyí. Dayọ̀ irú kàtìkàtì wo pakiní ìfun bàǹpá bàǹpá ṣé ìwọ gan ti gbàgbé ni pé Ògúnfẹ́mi lásẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó mọ̀ ṣe pé Ògúnfẹ́mi ti ń tẹ̀ láwọn ẹlẹ́sìn kẹsìn ká ṣó ti gbàgbé pọ́ùn ló mọ gbégún èwe lábàá wa ni. nítorí kí ni olórí ẹbí ò gbọ́dọ̀ gbọ́ o. mo ní ọ̀pá kínní fún mi. bákòtọ̀wọ̀ ajá sí rere bákòtọ̀wọ̀ ìyàtọ̀ adé bákòtọ̀wọ̀ ajá rere bákòtọ̀wọ̀ ìyàtọ̀ adé. Lola, ma. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti ń gẹ̀ràn? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ń gbèsè ni wọ ọmọ ẹ̀. Àhà eléyìí ọ̀wá pọ̀ o. Tipátipá lẹ ilé gáàdì ẹsẹ̀ odidi adìẹ ẹsẹ̀ yọ mẹ́rin. Màmá kò tóbi bá ṣe ń gé náà nìyẹn. eléyìí ò tóbi jù. àbájọ mo wí náà mo ní ọmọ tí ń kọ́lé lóko bóòlà àti gẹ́tẹ́tì fi ń balẹ̀ rẹ̀ àṣẹ ń tẹ̀ ń fowó jẹ rẹ̀ èyí ìpọ̀ o èyí ìga ju bó ti yẹ lọ èwo ìyàwó alájẹjọjà àhàhà àhàhà èyí ọ̀wá rẹ̀ ń tẹ̀ ó ti dáa èmi kọ́ wo èmi kọ́ ni wọ́n bọ ọjẹ́ yìí ń afẹnú mi kàn. wọ́n yà jẹ̀rẹ̀ sí i lásán ni. ìwọ̀n ni nǹkan mọ. mọ́mì Maria kí ló tún ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin àti màmá láàárọ̀ yìí ni mo tún gbárùwò yín. màmá mà ní o oúnjẹ ló tún fa wàhálà láàárọ̀ yìí o. ẹ wò mo ní pé kí ẹ gba Jésù sínú ilé yìí nítorí pé ilé tí Jésù bá ń gbé ilé aláyọ̀ ni o. Sister Abigail ma ṣẹ́rí ti Jésù yẹn kékeré ni tí màmá yìí gan-an òun ni kókó wàhálà màmá ti pọ̀ jù. ìwé sáàmù sọ wípé ó sọ ìjì dídákẹ́ rọ́rọ́ àti rírú omi rẹ̀ sì dúró jẹ́ ẹ̀yin ní kéèké pé olúwa kí ó dá ìjì dúró jẹ́ nínú ilé yín. ṣé tiẹ̀ wá rí i ọkọ mi gan kò tiẹ̀ kò gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu mọ́ rárá gbogbo nǹkan tí ìyá bá ti sọ òun ló máa ń bọ́ ṣáá. ẹ̀yin gan ṣé ẹ gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu abẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ọkọ lórí aya ìwé fèsùn tilẹ̀ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó ní ẹ̀yin aya ẹ tẹríba fún àwọn ọkọ yín gẹ́gẹ́ bí fún olúwa nítorí ọkọ ní orí aya gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ṣe ìjọ rẹ̀ àti àwọn ènìyàn rẹ̀ àti pàápàá ohun gbogbo tí ẹ bá ń ṣe inú ilé làwọn ọmọ náà máa ṣe tán bá dàgbà tán o ẹ bọ̀wọ̀ fún ìyá ọkọ yín. ọ̀kàrè láì ó tún fẹjọ́ mi sùn. ó ti dáa bí kòkó ó ṣe gbomi tí ọ̀gbẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ èmi rẹ ńlájọ kù sí mu. ṣe tún ṣẹ́yìn náà tún rí báyìí. ààyè lọ́gbàá báyìí ọba wa wá gbà ọ́ ni ó tún lọ ó tún lọ pé ó tún lọ fún jésù wọ́n wá ń pe jésù lé e lórí bẹ́ẹ̀ mi mo sì bímọ mi ṣe èmi wá jésù kọ́hún àbí èmi lè sù lílọ ní sì kan ìbọ̀ nínú ilé lílọ ní kan ìbọ̀ ìbọ̀ yìí. kí rẹ̀ pọ̀ wá lárí kò ṣe mi. ṣé my dear. báwo ni. Ah, fine na. Ah, iṣẹ́ ń kọ́ lónìí. àṣe kì í má tẹ̀ iṣẹ́ yẹn dàbí òkun lè ṣe everyday ní bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run ṣe ràn wá lọ́wọ́ àṣe. ẹ là forí tiẹ̀ náà. màámi nǹkan. ogun ah. fẹ́mi ah màmí ọkọ mi ẹkùlé mà ẹ̀yin náà mo ṣe ń béèrè ń sìn pé bóyá kí n wá yọjú wọ inú ilé pẹ́ ń sùn. ẹ mo fẹ́ rí o. ṣé kò lè màmí mo ṣẹ̀dé láti fi iṣẹ́ ṣe jẹ́ kí n bọ́ra lẹ́ẹ̀tàn kí n wá bá yín nú yàrá. ó ti dáa báyìí náà ó ti dáa báyìí ẹ̀yin tèmilọ́lá ṣe gáfárà fún wa. màmí. tèmilọ́lá àní o ṣe gáfárà fún wa. mami èmi ò rò pé lẹ́tọ̀ọ̀kẹ́ lé tèmi lọ́lájáde tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ àtòrí ṣebí tá a bá ti so ọkọ àtìyàwó pọ̀ wọ́n ti di kan èmi ò rí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ tíyàwó mi ò lè gbọ́ náà. sọ̀rọ̀ ló ń sọ lẹ́nu ara tí mo fẹ́ rí ọ sínú pé ààyè gbóbin rẹ̀ pọ̀ àlépáyédáyé ìbò àmọ́ fojú egbò tẹ́lẹ̀. má mẹ́sàn-án kan tẹ́ bá fẹ́ sọ. kí n fẹ́ bọ́ sọ̀rọ̀ kóbìnrin ó jókòó tì bó ṣe dìde ńlọ dáa nǹkan míì tí mo tún fẹ́ bọ́ ọ sọ ó dé tí gbọ́ mi pé ilé tó ń kọ́ wọ́n ní ó kọ owó àti tèmilọ́lá ló fi orí ìwé. ta ló sọ yẹn fún yín. fọlákẹ́ àbúrò mi. Ah, no wonder mo sọ náà mo ní àwọn files mi gbogbo ibi tí mo kó sí ó ti change positions so ó ti lọ ń jinu files mi wò àbí ló wá ń sọ bó ti bò ti káàkiri anyway òótọ́ ló sọ fún yín orúkọ èmi àti ìyàwó mi ló wà nínú ilé tí mò ń kọ èmi ò dẹ̀ rí nǹkan tó burú nu kí n forúkọ èmi àti ìyàwó mi sí. èèdàlẹ ẹnu ẹ kó o gbé bó ti tó ń wí sọhùn sọ̀rọ̀ lè tó ń sọ lẹ́nu. n ti ẹ̀rọ pé olójú tó o tì ẹ́ ìwọ ọ̀fẹ́ kọ́lé ọwá ń fowókọ obìnrin òfin kọ́lé sọ ọmọ pé mi mo bí ọ àṣẹ mo wá fẹ́ pa fún ọ àṣẹ mi ti gbọ́dọ̀ múlẹ̀ àfi tó bá jẹ́ pé mi kí mo bí ọ ló tèmi ni pé ilé rẹ tó o bá kọ orúkọ rẹ ni kó wà lórí ìwé o òótọ́ ọ̀rọ̀ ń sọ fún ọ tí ìyàwó rẹ ọba kọ́lé kọ́ bọ́ kege kó jìnnà kó ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ n ò lè gbà ó ọ̀rọ̀ mi ò yé ọ n ò lè gbà ìwọ ò sì kúkú dá nǹkan kan mọ̀ ní tiẹ̀. ṣé ìwọ ọmọ pé obìnrin irú eléyìí ó lè ṣekú pààyàn. báàmì báwo lè ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí tèmi lọ́lá tèmi o ìyàwó tèmi tèmi fẹ́ tí mo dẹ̀ mọ̀ kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn láéláé ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà bí ọmọbìnrin màmí gbogbo àwọn àbúrò mi lóbìnrin ṣé àwọn náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni. orí mi o ọmọ yìí ti jòògùn ìwọ náà kọ ṣé ọwọ́ wa yẹ kó jẹ́ pé irú èmi tó jẹ́ pọ́ lọ́mọkùnrin kan ni mí ni wọ́n wàá pàdé irú àgbákò obìnrin irú èyí ó ti fún ọ lóògùn jẹ. Tèmilọ́lá Tèmilọ́lá. Demilola, ma wani, se oúnjẹ yìí oúnjẹ títa ni ṣé oúnjẹ ajá ni àbí títa ni. oúnjẹ ni. Emi lo ké egun fun. fún. bó ṣe gbà nìyẹn o. Ti kíni ṣe gbà fi keegun egun àwo mi hm? n ò sì rí ọba wí ńgbà tí ná gbogbo owó tán lé ijó. òní ijó ọ̀la àríyá ẹ ti ẹ ti lo gbogbo owó nílé ijó ọwọ́ aké egun abọ́ fún mi èmi ò lè jẹ egun lé ọmọ mi o. kí là ń sọ kí lẹ̀ ń ṣé bùkátà tẹ gbé lórí ọmọ yín kò ju owó tó ń fi sílẹ̀ ilé lọ. ọmọ gan o ọbàjẹ́ pọ̀pàápàá ìwọ àkọ́ ọ̀gbọ́ ọmọ yìí ẹjọ́ rẹ sì kọ̀ bí èbá ṣèyí ti ń pera rẹ̀ lọ́kọ ṣùgọ́mù tí ń pera rẹ̀ lọ́kọ ìyàwó mo sì wí fúngbà náà lọ́hùn nbi tí ọjà sí ń lọ́jà sí i wo léètèmi rẹ wá jọ kẹsẹ̀ bọ̀ yìí lílọ lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ yìí bọ̀ lọ nù lé. màmá lẹ máa lọ fún mi ẹ̀yin lẹ máa lọ fún mi màmá ẹ bá mi ṣòro ogún nílé ọkọ mi ẹ gba abúlé mi. tèmi mọ̀gùn mi o. tẹ ẹ wá kàn dádúró sínú ilé tẹ tẹ fọwọ́ lẹ́rùn kí ló tún ṣẹlẹ̀. n tí mo rí lọ́wọ́ obìnrin rẹ nù. Tèmilọ́lá kí ló tún dé. ogun fẹ́mi yóò dáa fún ọ yóò rọ̀ ọ́ lọ́rùn ò ní gbé egun eléegun èyí tó o sì ti gbé yìí tó há máa lọ́rùn ọlọ́run ọba nìyànjú ẹ̀. mami kí ló dé. lọ́sàn-án gbà tó bẹ́ẹ̀ rẹ fẹ́ gbóúnjẹ fún mi lọ́ba kéegun abọ́ bíi pájá ní ọ̀jẹun sọ́wọ́ wá dáa kóbìnrin ọmọ pè ń lájá ẹ́ sọ́dà. tèmi lọ́la pè é lájá. tí mo rí nù. No. nǹkan panu. ẹ ah, ò dáa ẹ má wọrí máa lọ ṣètò bẹ́ẹ̀ ṣe máa jẹ nǹkan gidi ń sìn ṣe ti gbọ́ ẹjọ́ ẹ fọwọ́ nù ẹjọ́ máa ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n lọ ṣètò oúnjẹ yẹn ṣe máa rẹ́dì. tíyàwó rẹ bá ṣe ìwọ ló tún ṣe é ó ti dáa. Ah. ṣé dáadáa lẹ dé. ọlọ́run máa bá mi bless ẹ àfi bí ìkó ti mọ nǹkan tó lé mi bọ̀ ṣá. ìgbà tẹ ti call ah. mo ti mọ̀ pé nǹkan ìgbésẹ̀ rẹ bí. you are a wonderful woman. báwo ni ibi iṣẹ́ lè mi. ah oh, bless God aṣáà ti ṣe ẹjọ́ ìnìtún ti lọ tán nìyí. níṣẹ́ lẹ́nu. òbí yẹ wa yẹn tí èèyàn bá yọ̀lẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ ń o. ọ̀tọ̀ lẹ sọ. tèmi. yes darling. ó ń jọ mí lójú ńlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ méjì yìí o ọbẹ̀ lè tún dùn yàtọ̀ lé nìkẹ́. ṣé mi wà kí n ṣe èyí tó dùn jù báyìí lọ fún yín ni. ọ ò ń ṣe é mo sọ pé òkè ń ṣe bẹ̀tà ló dàbí pé àwọn condiment tó kó sínú eléyìí ó tún le ju tàwọn ti tẹ́lẹ̀. ọ̀gá. in fact bóyá lọ ní bá mi gbòòrò sọ́bẹ̀ ìwà. tẹ bá tiẹ̀ fẹ́ jẹ gbogbo pọ́ọ̀tì gan-an mo rẹ́rì láti gbé gbogbo ẹ̀ wá. <laughs> gbogbo pọ́ọ̀tì báwo nígbà tí mi ò kí ń ṣe ẹyẹlé tó ń mú ọbẹ̀. <laughs> Hey, my dear, God bless you. Darling. Yeah. Mo máa fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Mm. ah, mo sọ náà. Màá sọ, màá sọ, mò ń gbọ́, mò ń gbádùn ẹ̀ bí mo ṣe ń gbádùn ètò ọ̀sẹ̀ fún mi. Mo rò pé ó bẹ́tà kí màmá padà lọ sábọ́lé. Á dẹ̀ lè máa fi owó oúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn. ló jẹ́ kó sọ bẹ́ẹ̀. sẹ́yìn náà mọ̀ pé oko kòkó tí bàbá fi sílẹ̀ kan tó kó ó fẹ́ àmójútó tí màmá bá wà lábúlé wọ́n lè máa mójútó. Ah, tó bá jẹ́ tìyẹn nìyẹn ò ṣòro náà àbúrò bàbá ṣì wà lábúlé màá lọ rí àwọn màá sọ fún wọn kó máa bá mójútó kòkòkò kò yẹ àbí yẹn ojú mẹ́wàá ò máa jọjú ẹni ṣé bàbá wa lè mójútó bíi ti màmá ni but all the same Mama ti dàgbà náà pẹ̀lú èjì wọn wọn à lè ṣe nǹkan kan pa òkòkò kankan mọ́ then apart from that sickness wọn yẹn gan ò lè gbà wọn láàyè láti máa ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò yí ẹ bọ́n ṣe dàgbà yẹn ṣe ló yẹ ká máa mójútó wọn sì ká máa tọ́jú wọn kọ́mọ lè tọ́jú àwa náà. Hmm? thank you for your concern hmm? màá wá nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ òkòkò mama ẹ pẹ̀lẹ́ ṣé ṣé wàá lo oògùn yín déédéé báyìí ṣé ti lo tòní kí ló dé ẹ bèrè. tí ì jẹun àárọ̀. kí lẹ sọ. tí ì jẹun àárọ̀. ẹ tí ì jẹun àárọ̀ láago láago mẹ́ta ọ̀sán ìyá Maria dà. ọlọ́ọ̀dẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ah, àǹtí temi, sista fọlákẹ́ hmm? ah, ó tó jọ mẹ́ta. ó ga ṣé dáadáa là bá yín. dáadáa ni. ẹ̀yin ẹ káre ẹ tẹ kí miss èèyàn ti yín. ẹ má bínú iṣẹ́ ló pọ̀. Hmm, hmm. ẹ pẹ̀lẹ́ gan. ókè o mo rí i. àǹtí tèmi. àǹtí tèmi ẹ mo fẹ́ rí yín ṣé kò sí o. màmá ni wọn láwọn ò tí ì jẹun látàárọ̀ ni òjá àwọn ò tí ì lògùn àwọn. so màmá ò tẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ wọlé tán kó tó máa rojọ́ mi fún mi. rárá màmá ò rojọ́ yín èmi mo béèrè mi mo béèrè lọ́wọ́ wọn. ṣé tí màmá bá sọ fún ẹ pé àwọn ò tí ì jẹun látàárọ̀ ìwọ ò gbọ́dọ̀ wọ kíchìn lọ kó lọ dáná fún màmá ṣé èmi lẹ ròyìn ni. àǹtí tèmi ṣó le tó báyìí ni. lójijì láìsí Jésù ilé kò lè tòrò láìsí Jésù ìfọ̀kànbalẹ̀ kò sí. bákò tọ́wọ́ ajá sí rere bákò tọ́wọ́ ìyàtọ̀ adé bákò tọ́wọ́ ajá sí rere bákò tọ́wọ́ ìyàtọ̀ adé. ṣé o sì. Tèmilọ́lá mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ bá ń pè pé kó yọjú sí mi. Mama, rẹ̀ pẹ́. màmá wọ́n lẹ́ẹ̀ pè mí yóò sì jókòó. ìdí tí mo fi ní kọ́ yọjú sí mi ni pé ìwọ náà lọ lọ̀rọ̀ tó rọ́rọ̀ obìnrin ni mo kàn pé bọ́kọ rẹ bá ti dé ẹ̀yin oògùn fẹ́mi bó bá ti wọlé báyìí bó ti wulẹ̀ kọ́ yá a dé tó tẹ́ ẹ bá ti bọ́ sí inú yàrá yín bẹ́ẹ̀ ń kùn lẹ́ẹ̀mọ́ ọkùn bíi olóyin ata ẹ tiẹ̀ wà ní yọjú sẹ́nì kankan nù lé mo wá ní sọ fún ọ pé ṣe jẹ́jẹ́ o ọ̀rọ̀ yín gba sùúrù tọrọ mọ yín sì kéré tí mo pè ọ sínú. màmá ṣé ẹ ti sọ̀rọ̀ yín tán. Ah, n ò sọ tán ọtán lẹ́nu ni ó kùnkùn. <laughs> màmá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín kò sí nǹkan tó kàn yín nínú ọ̀rọ̀ èmi àtọkọ mi eh. <laughs> ìgbà tó bá wù wá la lè bímọ ṣé ẹ̀yin lè fẹ́ máa bá wa bọ́ wọn ni ṣé ti rí màmá ayọ́nusọ yín ti pọ̀ jù kí ló kàn yín. ìyá ìyàwó. kò dàbí pé oúnjẹ yìí ó yóò wọ̀ ọmọ yìí jẹ́ mọ́ ọ̀bù díẹ̀ sí i. Ah, ah, kí ló dé ṣé eléyìí ò wá pọ̀ jù ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ wo rice tẹ gbé sínú abọ́ ṣé ẹ fẹ́ ká máa fi ká máa fi ọ̀sẹ̀ kan jẹ àpò ráìsì kan ó ga lára gbogbo yín. padà wá ní wàá gbé sí ọ̀rọ̀ rẹ ó rò pé ó lè máa tapẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ sí mi ṣé èmi lọ fẹ́ máa bá wí ni àbáwọn ọmọ n ò lè wà nílé ọmọ mi tó máa fóúnjẹ ẹnu o n ò lè wá ìmọ̀tún jẹun yó. màmá ṣé mo bá yín wé ni ah ah ló dé ṣé èmi tún lè bá àwọn ọmọ mi wí mọ́ pé kọ́kọ́ yé jẹ jẹ ìdí àpà màmá ó ga ó ga fún yín ṣe ti gbọ́. ẹ wá oyún náà lé sí ó lé sí sọ ọmọ pé bọ́ ọ bá fẹ́ bọ́ ọmọ wí èyí ò sọ̀tọ̀ ìwá ṣe pé ọmọ á kó ọ̀rọ̀ mọ́ ní létí aṣọ ìwọ náà rówó nù ìwọ fàǹsí mùmú olówó gbẹ bí igi n ò lè wá ìmọ̀tàn jẹun yó èmi kò pòṣe mọ́ ó kú mọ̀ràn sẹ́gbẹ́ ìyá rẹ̀. pàtó nìyẹn. àjíkẹ́ ah, sẹ́mílọ́lá adúpẹ́ ó ṣe ọkọ mi ah, gbogbo ilé ní kí n máa kí ẹ ah, ṣúrẹ́yìn ọmọ ọ̀sìn ẹ ti dájú jù. <laughs> o ti ẹ̀ wẹ̀yìn wò. iṣẹ́ ló pọ̀ màmí iṣẹ́ iṣẹ́ ló pọ̀ ah. màmí wàhálà wa o kí ló dé. ẹ wo àwọn oògùn kan ń bá mi fínra. oògùn kẹ. oògùn lọ́tún oògùn lósì. irọ́ ni lórúkọ jésù ìdá michael ló máa bá mi yọjú gbogbo wọn. àmín. Ah, oògùn bọ̀ ló ti ń bọ̀ ẹni mọ́ ló máa ta wọ́n dànù. àmín. yẹ lọ. ẹ kú tí ìdá Michael kọ ìdá sọ́jà ni irú ròǹbòrùn irú ìyá lọ́mú. Eh, kí ló sọ pé ó ṣẹlẹ̀. màmí ìyá ọkọ mi máa ní. mo lè ti ríra. wọ́n wà ń bí. Ah, ó dẹ̀ jẹ́ ń kí wọn. màmí ẹ gbàgbé yẹn ọ̀rọ̀ kíkí kọ́ rèé mami ọlọ́run ló yọ mí o lóru ìjẹta tí mo lọ sí toilet mo bá gbọ́ tí ìyá ọkọ mi tó ń pọ̀fọ̀. Ah, ah, ọ̀fọ̀ kẹ̀. Ah, àlọ́ rámirámi là ń rí ẹnìkan kì í rábọ̀ tèmilọ́lá ó lọ ń lè ní o. à lórúkọ jésù orí mi kọ irọ́ ni sórí ogun yẹn kì í ṣe tiẹ̀ jésù ló máa jà ìjà yẹn fún ẹ ṣé o ti gbọ́ kékeré ni. màámi ṣé ìyá nìkan lè fẹ́ sọ ni. Ah, ah, ah, kí ni mo tún fẹ́ sọ lẹ́yìn jésù ìwọ náà mọ̀ pé jésù ni mo fi ṣègbẹ́kẹ̀lé tí ó bá ti ti jésù ni mo lọ rò pé n bá wà lẹ́nìí jésù tó fàyè gbà mí nílé bàbá ẹ tí mo fi di àsìkò yìí ó máa fàyè gbà wọ́n náà níbí ṣé o ti gbọ́ wò ó fi rẹ lọ́kàn balẹ̀ kékeré nìyẹn. jésù ilé kò lè tòrò láìsí jésù ìfọ̀kànbalẹ̀ kò sí. gbáko tọwọ́ ajá sí rere gbáko tọwọ́ ìyàtọ̀ adé gbáko tọwọ́ ajá sí rere gbáko tọwọ́ ìyàtọ̀ adé. ìyàtọ̀ adé. yóò dára tó bá lè. 쓰죠 ah, kí ló ṣe ọ̀pẹ. Eh, ó dàbí ẹni pé ó fẹ́ ní ìrìn àjò. ó wá nǹkan lọ. ìyá ọkọ ìyá ìyàwó tó ń dá fẹ́ràn sí. tó wọ ẹran ní ìṣàsùn bó ti kí ló dé tẹ́ fi bínú kúrò ní dining table tẹ́ fi jẹun. tẹ̀wé. yes. tèmi. yes. mo ṣàkíyèsí bó ṣe bó ṣe ń tọ́jú mọ́mì màmá ẹ̀ àti Jídé. mo lè ṣàkíyèsí pẹ̀lú treatment tó ń fún wọn ò fún màmá mi àbí any of my family bẹ́ẹ̀ rí kí ló dé. Hmm. ẹ wò mi ò rí treatment tí mo fún màmá mi àti Jídé tí mi ò fáwọn ọmọ mi o ṣe mo kàn rí pé màmá wọn kàn hate mi ni just for no reason torí ẹ̀ lèmi náà fi rọra dákẹ́ tí mo jókòó níjókòó ara mi torí pé mi fẹ́ yín insult wọn. ok kì í ṣe pé bóyá mò ń bẹ ẹja. Ja Alright, right ẹ̀sìn kan tí mò ń sọ ni pé irú treatment tó bá ti fún àbúrò ẹ̀ àtàwọn family ẹ̀ gbìyànjú láti fún family mi náà ní irú treatment yẹn fà wọ́n mọ́ra kálàfíà lè jọba nù léyìí ẹnu kan tí mò ń try láti sọ nìyẹn. ṣé nítorí ẹ̀ lè ṣe wá jẹun ó dà máa ṣàtúnṣe. ọlá àyà ọkùnrin mẹ́ta. èmi nù. o ṣe mi. mo dúpẹ́ gan-an. o ṣe mo dúpẹ́. ojú ò ní ọtí mo dúpẹ́ gan-an. tó àmọ́ iṣẹ́ tẹ ẹ̀rán mi mo ti jẹ́ abọ́rẹ̀ rí àbí kẹ́nì ẹ̀yin náà rí pé ọmọ dáadáa ni èyí tó ṣe ròtòrótó <laughs> ṣùgbọ́n ìyá ẹ bá ń tọ́jú ẹ o ìyá gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ o. ìwọ ló tún ń sọ báyìí ṣé ìwọ náà sọ orí àwọ̀ ìyanu ilé ìbò ṣe rí. ààrà o. iye ò lè jẹ́ ẹ̀. tó Àbíkẹ́ ọ̀rọ̀ ló gbọ́n kẹ́ bí mo ṣe sọ fún ọ n tó nílò ní bí kò kàn mọ́ tọ́jú ìyá àtàwọn ọmọ ló bá tán ìwọ náà ó rí ọwọ́ ọ̀fẹ́ tí ìyàwó náà sí ọ ṣe dáadáa o tó màmá èmi fẹ́ mọ padà sábúlé nù ẹ náà mọ̀ pé mo ń pẹ́ ká tó rọ́kọ̀. o ṣeun ẹ ṣeun. ẹyin tó bá wá dóko tó bá dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ọmọ retí mi èmi náà wà o ṣe mo dúpẹ́ ah, láyọ̀ lóògùn lẹ́ o ẹyin àgbẹ̀fẹ́ gbẹ́rù rẹ kọ́ wọlé ibi ni ọwọ́ nílé àlejò wọn o ṣeun ọlá àyà láyọ̀ lóògùn lẹ́. aya mi ẹ kú àtàárọ̀. ẹ ǹlẹ́. màmá mo ti bá yín ra ẹ̀fọ́ mo fẹ́ ro ẹ̀fọ́ elédè àti àmàlà tó fẹ́lẹ̀ fún yín. ọmọ ṣeun. mo lè tún wá bá yín ra blood tonic yìí torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ dánmọdé padà kẹ́ ẹ máa dán. o ṣeun ọmọ ọ̀tọ́jú ìwọ náà o ṣeun mo dúpẹ́. kò mm-hmm. dáa. ni wọ́n kò kọ ilé ìwà yìí. ẹ kó kalẹ̀ mọ́. ó ah, jàre hmm. jókòó wo ìyáálé rẹ ti dé ibi tó wọnù. máa bẹ kúlé mà. ọkọ mi. ẹ kúlé mà. ẹ kú àtàárọ̀ ọmọ ọkọ ni ọ. ẹ káàbọ̀ sá. how are you my dear. ọ̀rọ̀ rẹ náà mọ̀ ń sọ. kú àtàárọ̀. <laughs> ẹ ṣe. ó ìyá báwo ni. ah tèmi báwo ni. ẹ káàbọ̀. ẹ ṣe. ẹyin wo. ẹ káàbọ̀. tèmi lọ lánàá ṣé oúnjẹ ti rẹ́dì fún everybody nínú ilé ìjà torí ebi ń pa àwọn èèyàn o. Tèmilọ́lá ó máa ní sùúrù ni o ṣé o ti gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn sùúrù ni kò lọ ní o. màmí ẹ wò mi ò ní gbà o mi ò ní gbà rárá a ní ara ń fún mi wípé màmá ọkọ mi ó fẹ́ máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó jẹ́ wípé kò tọ́ tí ò yẹ nínú ilé yìí màmí mi ò ní gbà rárá rárá. ò ní gbà lẹ́nu ẹ̀ ó mọ̀ pé mi mo bí ẹ mi ò lè tán ẹ̀ sórí kò sí nǹkan míì tó tún lè ṣe ju sùúrù lọ àbí o fẹ́ kó kúrò nílé ọkọ ẹ ni ẹ lọ ṣe sùúrù o. Eh, ẹ mami ẹlẹfẹ rí mi tí ó sì. kò sí láburú Tèmilọ́lá mọ bọ ń ráàyìn ẹ eh, fi ń tó ń ṣe é lẹ mọ tí mo fẹ́ rí ọ sí àti ẹ̀ náà ni. adé Tèmilọ́lá. yẹ́sìn mm. kan ni ọṣẹ. jàre ó bẹ̀rẹ̀ o ṣeun. Maria lọ sí kíchìn kó lọ gbóúnjẹ màá mi fún mi. tèmi lọlá ẹ ṣeun okú ìtọ́jú wa okú ìtọ́jú mi àtàwọn ọmọ ọlọ́run ó dá mọ́ rẹ sí àmín ọlọ́run ó wò mọ́ fún ọ àmín mo kúkú rí wàhálà rẹ mo rí wàhálà rẹ ó ṣe jẹ́ pé tó o bá ti ti bi iṣẹ́ dé báyìí wàhálà àṣedòru ni gbogbo ẹ̀ mo rí. mọ́mi ẹ ra ma. ó jàre. ẹ ṣe ma. my dear. yes ma. gbogbo rẹ̀ mo rí ṣùgbọ́n tí mo ṣàkíyèsí ni pé n ò fẹ́ wàhálà fún ọ torí bẹ́rù bá pọ̀ lọ́rùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ wíwó ní wó gbogbo oyún mo tiẹ̀ wàá rò papọ̀ kódà. ara wọn ẹsùn. bẹ́rù bá pọ̀ lọ́rùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ wíwó ní wó ìwọ̀n ní nǹkan dùn mọ́ ìdíwá náà tí mi lọ mọ́mọ́ ìwà. ṣẹ́rí màmá ká ní tọmọ ọ̀dọ́ ni mi ò ní ìdí ọmọ ọ̀dọ́ kò sí nǹkan tí mi ò lè ṣe mo lè pọnmi mo lè lọta mo lè fọṣọ ní ìfọmọdọ̀ ṣe rí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tẹ máa ń rí yẹn nígbà tó bá ọkọ délé tán wọ́n ṣe máa ṣojú lẹ́bú lẹ́bú lẹ́bú nìyẹn nígbà tó bá yá ṣe náà máa di ọ̀gá tẹnu ò ní ká wọn ẹ wò nígbà tó bá tiẹ̀ yá gan ọmọ ọ̀dọ̀ mi gan ó máa ń rọ ọmọ pa ni. èmi náà wá gbọ́mọ ọ̀dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ kí mo lọ gbà fún ọ etí kan ọ̀yẹ́ rí èmi gan ọ̀sọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ torí bàtà ẹsẹ̀ kan ọ̀yẹ́ mi èèyàn àbọ̀rọ̀ mi ò yí ọ bí wọ́n bá ti ń gbégbá kó wọn ọmọ gbágbọ́n bí wọ́n bá ti ń lọta kó wọn ọmọ pọnmi bọ́ ọ bá ń dáná kó wọn ọmọ ṣebẹ̀ obìnrin ọkọ rẹ ni. mami ṣé mo gbọ́ yín yé dáadáa kí lẹ́lẹ́ mú kí ní ìwà ṣe ń bíbà. wo ìwọ ìwọ kí mò ń bá sọ̀rọ̀ o mo fi wàǹwara mo fi bọ̀rọ̀ jẹ́ fún mi o mo jà ńlá gbòdà náà o tèmilọ́lá tèmi mo ní bá sọ̀rọ̀ tèmilọ́lá wò àgbékẹ́rè obìnrin ọkọ rẹ̀ ọ̀fà mọ́ra. Ah, màmá mama, mama, kí lẹ̀ ń sọ kí lẹ̀ ń sọ tó ń dùn mọ́ yín lẹ́nu kí lẹ̀ ń sọ mo ṣe wàá mọ̀ yìí pé àgbà yín ò tó lé ni àgbà yín ò tó lé ṣé mo sọ fún yín pé mi ò lè dáná àbí mo sọ fún yín pé mi ò lè ṣe ọbẹ̀. màámi ah, ṣé mo ní kẹ́ lọ mú ìyàwó àkùnrin. nǹkan burúkú lẹ̀ ń ṣe. Ah, wọ́n ìwọ́n kí n tó la ojú mi tó bá dìde máa gbá etí ẹ. ara rẹ fẹ́ náà pọ̀ máa gbá etí ẹ. ṣé àwọn báyìí lè dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ ṣé àwọn báyìí lè dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ ṣé àwọn báyìí lè dá gbogbo wàhálà ilẹ̀. mọ̀tà sí ti bẹ́ẹ̀ lẹ̀. ìrìnàjò fà tó dàbí pé táìmù ti tó tẹ́ máa padà sí abúlé ọkọ yín o. èyí nítorí ìyàwó rẹ èyí ìwọ náà kọ o. èmi náà kọ ní bí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ah, what's your problem? wẹ̀. dalẹ́rú dalẹ́rú ni bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà yín kí n tó gbọ́ ọmọ náà nìyẹn. kíyèsí ó ti dára tó. mi mi ò ní mi ò ní gbà rárá. tèmi lọ lá. Ah, wọ́n ń gbé obìnrin wá ká mi mọ́lé. tèmi lọ lá. ẹ wò má mi mi ò ní gbà. Ah, ah. tèmi lọ lá èmi ló mọ̀ pé ẹ. ẹ ìwọ ọmọ tá a bí nínú ìdílé onígbàgbọ́ olówó ń wà bí kèfèrí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò jọ mí lójú nígbà tó tó lọ sí yunifásitì nígbé ayé ẹ ti yí padà pátá ò tiẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó tilẹ̀ kó kéré mọ́ ìwọ ò mọ̀ wípé obìnrin rere kì í fa wàhálà obìnrin rere kì í ṣe oníjàgídíjàgan obìnrin rere máa ń ní sùúrù nílé ọkọ ni. Obìnrin ìwà ẹ ló máa jẹ́ kí ìyá ọkọ ẹ yí padà o gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ti ń fa àwọn ẹbí ọkọ mọ́ra o gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ti ń ṣe ìtọ́jú ìyá ọkọ o gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ti ń ṣe ìkẹ́ ọkọ ìwé òràn tí ohun tí ìwé mímọ́ sọ ni ìwé òwe orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrin sọ ni ó ní obìnrin tí ó dára ó ní adé orí ọkọ ẹ ẹ. Eh? èyí tí ò sì dára òun náà ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí oyún nínú egungun fún ọkọ a sì tún rí kà pé ojú tó dára ni ẹ̀tàn ẹwà sì já sí asán ṣùgbọ́n obìnrin tó ní ìwà rere òun ló yẹ ká fi yìn fún ṣé o rí pé ìyá ọkọ ẹ ń gbé obìnrin wá ká ẹ mọ́lé ìwọ ló fà gbé bíbélì ẹ ká ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó wà ń bẹ̀ kó jẹ́ kọ́rọ̀ ọlọ́run yí ẹ tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ń gbé inú ẹ wàá mọ̀ wàá hù wàá mọ̀ bá ti ń fa ẹbí ọkọ mọ́ra wàá mọ̀ bá ti ń ṣe dáadáa síyà ọkọ ẹni ìwọ ò mọ̀ wípé ọkọ ládé orí obìnrin ni o gbọ́dọ̀ lọ kọ́ bá a ti ń fi ọ̀wọ̀ fún ọkọ àti gbogbo ẹbí ọkọ ẹ ọkọ mi gba Jésù sínú ayé ẹ kí ìdílé ẹ lè jẹ́ ìdílé aláyọ̀ kí Jésù lè jọba nínú ìdílé ẹ ṣé o ti gbọ́. mo ti gbọ́ màmí màá ṣàtúnṣe. mami kò sí kankan ẹ̀yin lè ń gbádùn ẹ̀yin tójú yín ń dán bọ̀dá mi ń tọ́jú yín ah. tẹ́ bá mọ tójú wa ń rí ibi táwa wà lọ́run ẹ ní sọ báyìí. kódà lóòótọ́ ọ̀dọ̀ gbogbo ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mọ̀ wá ṣùgbọ́n n tèmi gan là kọjá lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀. màámi ẹ̀yin lẹ́yìn sọ báyìí ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe wà lábúlé lélẹ́yìí ni ẹ wo mìíràn kẹ wo ra yẹn o. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Wàhálà kan wá dálẹ̀ kí big girl ẹ gbà mí Fẹ́mi ti kúrò nílé ó ti kó kúrò lé gbogbo ẹrù ẹ ló ti kó pátápátá. ó ti tó ah. ó ti tó. ṣé rí nǹkan tó tiẹ̀ tó wá dùn mí ń bẹ jù ni wípé mo pè bí mo ṣe pè báyìí mo rí pé ó ti switch off handset completely ah, kẹ̀dẹ̀ máa wò ó nítorí sísá Bọ́láńlé tó ṣe kúrò nílé yìí ara wọn ti ń yá lọ hospital. hallelujah. ẹ gbà mí o. òtítọ́ òtítọ́ ṣẹ̀rí mọ́mi Maria bíbélì ìwé mímọ́ ọwọ́ mi ó pé pérépéré ìfẹ́ borí gbogbo ìṣòro tí ẹ̀dá lè máa ní ṣẹ́rí mi tẹ́ ń wò yìí ọdún méjìlá gbáko ni ìyá ọkọ mi fi gbé pẹ̀lú èmi àtọkọ mi ó tilẹ̀ jẹ́ pé aáwọ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa sùúrù àti àdúrà òun la fi ń báyà gbé lóòótọ́ ìyá burú ṣùgbọ́n à ń faradà ọwọ́ yín ló kù sí ẹ̀yin ní kẹ́ faradà ṣẹ́rí ti dáàdì Maria wọn á wálé á wá wọn rí wọn á wálé ẹ ní láti kún fún àdúrà kí ẹ sì gba Jésù sínú ayé yín ìwé Galatia sọ fún wa nínú Galatia orí karùnún ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ó sọ báyìí pé ṣùgbọ́n èso ti ẹ̀mí ni ìfẹ́ ayọ̀ àlàáfíà ìpamọ́ra ìwà pẹ̀lẹ́ ìṣoore ìgbàgbọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ bá ti ní àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí àti báyàn gbé òní nira àti wípé ẹ ní láti gba Jésù sínú ayé yín òun nìkan ló lè yanjú ìṣòro yín pátápátá ní ti dáàdì Maria àkúkú rí wọn a rí wọn anyway tẹ́ ẹ bá mind ẹ jẹ́ ká jọ lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ wa fún àdúrà. mo ti ṣe tán. jésù you wanna do, ayé àṣé ìdílé kan ó tún lè rí báyìí. jésù ìwọ ládùn ayé wọnú ayé mi lọ. jésù ìwọ ló lọ́ọ́ fún yín o ìdílé tó lọ́ọ́ fún yín lójú àlá yín ó dàbí ìdílé kan nínú bíbélì ni. dadi ṣé pé irú ìdílé yẹn ń bẹ nínú bíbélì. bẹ́ẹ̀ ni nínú ìwé rúùtù rúùtù àti naomi ìyá ọkọ rẹ̀ wọn ò gbégbé ayé elógbò àtèkúté rárá rúùtù gba ìyá ọkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá tiẹ̀ ni. débi pé rúùtù ń lọ ṣiṣẹ́ àgbàṣe láti fi tọ́jú ìyá ọkọ rẹ̀ ah nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ olúwa bojú àánú wo rúùtù ó sì sọ di orísun ìbùkún gbogbo orílẹ̀ àgbáyé lónìí. báwo ni sà. <laughs> nípasẹ̀ rúùtù obìnrin rere ẹni tó ń tẹríba fọ́kọ ẹni tó kó ẹbí ọkọ mọ́ra tí kò fi ya ọkọ rẹ̀ pé wèrè lẹ́yìn ikú ọkọ rẹ̀ ni jésù kristu olùgbàlà fi sáyé. praise god hallelujah. tẹ́yìn náà bá wá ríra yín gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ẹ sì gbà yí pé ẹ̀yin nìkan lè lè mú àlàáfíà kó padà sínú ìdílé yín tí ẹ ṣetán láti hùwà bí ọlọ́gbọ́n obìnrin tó fẹ́ kọ ilé ara rẹ̀ kẹ́bí mọ́ ti wí ọlọ́run mọ bí yóò ṣe fọ́ ọ̀tọ̀ ọkàn ọkọ yín ṣùgbọ́n dádì ìyá ọkọ wọn ń kọ́. <laughs> ọlọ́run á gbàkóso yẹn sísítà tèmilọ́lá ló nílé tí wọ́n bá ṣe láti kọ́ ilé náà gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n obìnrin tí wọ́n ṣetán láti pé ọmọdé àlàáfíà sínú ìdílé wọn yóò pàṣẹ àlàáfíà bíbélì wípé tí ọ̀nà ènìyàn bá tọ́ níwájú ọlọ́run yóò mú kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ bá rẹ́ kankan àmọ́ tí òwò arẹ́rán ti ya ìyá ọkọ ọlọ́mọ bó ṣe máa yanjú ẹ káwọn kọ́ bọ́ ọlọ́run làjà náà. dadi ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n ń fi abẹ́rẹ́ wọ́n fi ń gún mi àṣé pé ìgbé ayé tí mò ń gbé látijọ́ àṣé ìgbé ayé rádaràda ni. ah hmm. dadi mo ṣetán láti gba Jésù Kristi ní olùgbàlà mi mo fẹ́ kó wọnú ayé mi mo fẹ́ kó wọnú ilé mi ah mo fẹ́ ìyípadà rere nínú ayé mi dádì ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà fún mi. ó dáa ṣùgbọ́n ká tó gbàdúrà mo fẹ́ mọ dá lójú pé níkìtà bá ti gbàdúrà tán sista abigail wọ́n máa mú mi lọ síbi ilé tán láti rí ọkọ yín níjẹ̀ lóhùn abẹ́ẹ̀ tí mo bẹ̀. bíbélì wípé ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà nítorí náà sísá tèmílọ́lá ẹ máa wú tẹ̀lé mi jésù olúwa jésù olúwa wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àǹfààní tí o fún mi fún àǹfààní tí o fún mi láti mọ̀ ọ́ láti mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí olúwa tó gbà. fọlọ́run lókè ọ̀run ẹni tó jẹ́ kí ìpàdé ọjọ́ òní kó wáyé inú mi dùn pé ẹsẹ̀ gbogbo ẹbí pé ẹ̀yin màmá méjèèjì ẹ ṣe pọ̀ olórí ẹbí ẹ sì kú dìde. ẹ ṣe púpọ̀ pásítọ̀ ọlọ́run àtúbọ̀ fún yín ṣe. àmín. mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin fẹ́mi nítorí pé ẹ bu ọlá fún Kristi nínú ayé mi mo bá yín sọ̀rọ̀ ìgbé kí ẹ padà sínú ilé ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa yóò bu ọlá fún yín náà. Àmín sà. mo ti bá àwọn màmá sọ̀rọ̀ wọ́n sì ti gbà pé àwọn ṣetán láti wà bí Naomi ṣe ṣe sí Rúùtù aya ọmọ rẹ̀ nínú Bíbélì. Ah. ẹ ṣé mà ẹ ṣé mo dúpẹ́ o mo ti bá sista Tèmilọ́lá náà sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. wọ́n sì ti fàyọ fún Jésù Kristi báyìí. àti pé àwọn náà ti pinnu láti wà bí Rúùtù ṣe ṣe nínú bíbélì. Hmm. ẹ ṣe púpọ̀ pásítọ̀ ṣe rí gbogbo aáwọ̀ tó wà nílẹ̀ èmi ni mo jẹ̀bi àìní sùúrù mi òun ló fà. láìsí jésù ilé kò lè tòrò láìsí jésù ìfọ̀kànbalẹ̀ kò sí. báwo sọ̀wọ́ báwo ni. mi ò rí ẹni canteen during the break time kí ló dé. mo ní àwọn standing works kan láti ṣe wọ́n ní kí n fi period break yẹn kí n fi jókòó kí n títù náà ni ìwọ náà mọ̀ ọ̀gá mi workaholic kan ni tí n bá dẹ̀ parí yẹn màá jáde létà ṣé kò sí tí mo rí ẹ. Bísí ọ̀rọ̀ kan ni mo wá fi lọ ẹ o. Ah, ṣé kò lè. bàbá yìí ló pè mí lálẹ́ àná ó sọ fún mi wípé òun fẹ́ kí ìyá òun kó wá gbé lọ́dọ̀ wa fúngbà díẹ̀ nítorí pé ara ẹ̀ ò yá. kí ló wá fi dá wọn lóhùn. mo sọ pé mo gbọ́ náà ni ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá rò títí tí mo wá ní pé kí wá fi lọ ẹ ń gbọ́ kí lórí sí i. tèmilọ́lá ṣó fẹ́ kí n sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún un. mo fẹ́ gbọ́nà. ṣòrí kémi tó fẹ́ ọkọ mi mo pè ní mo ní wá ṣé o ní ìyá. ó lóun ò ní ẹ ẹ ó dáa kò sí ìyá máa fẹ́ ìgbà tí mo rí i pé kò ní ìyá ni mo tó fẹ́ o. kí ló dé. ó fẹ́ sọ fún mi pé òun mọ wàhálà àwọn ìyá ọkọ ni ṣé o rántí bọ́sẹ̀. mo rántí. ó ti lọ èkó ń sìn. Ah iye ọkọ ẹ̀ ni ṣó rántí kẹ́hìndé ìyá ìbejì òun náà ti dèrò ilé bàbá ẹ̀ báyìí ìyá ọkọ ẹ̀ ni wọ́n bá pò ó má jẹ́ kán sọ ẹ́ dìgbẹ̀wò dání má jẹ́ kọ́kọ ẹ̀ mú ìyá ẹ̀ wá. jẹ́bẹ̀ wá nǹkan tó zè. Ah, tèmi lọ́lá ah, ó ṣàfẹ́ dójú tì mí ṣá ó fẹ́ sọ mí lẹ́nu lẹ́ẹ̀kẹ́ ó dẹ̀ mọ̀ pé mi ì nìkan ló kù nígbà tí bàbá ẹ ti kú wọ ọmọ ẹ. Ah. màmá ẹ jọ ẹ bá mi bẹ̀ gbogbo ẹbí ẹ dẹ̀ jọ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ bá mi bẹ̀ arábìnrin tí Tèmilọ́lá domi gbóná sí lára ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ wípé ọmọdé ò mọ orí jẹ kó má rà lọ́wọ́ ẹ jọ ẹ fi yá mi ẹ jọ màmá. ìyá kọ mi. ọkọ mi ah, ah. a mọ̀ rí ọ wọlé wọlé wọlé jókòó ah, kódà ṣé ò sí tá a fi rí ọ. gbogbo èkó ńkọ́. àlàáfíà làwọn ma mo ní kí n sáré yọjú sí yín ni ma ìròyìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ma mo ní kí n sáré wá sọ fún yín pé mo ti rí ìyàwó tí mo fẹ́ fẹ́ ń sìn ìyàwó ìyàwó bíi bò Ògúnfẹ́mi ìyàwó bíi bò Mọ́túndé ńkọ́ ọmọ ọ̀rẹ́ mi tá a ti ń sọ láti yejọ́ yìí ń bọ̀ lọ fẹ́ fìyún sí. mami èmi rò pé ẹ ti gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ Mọ́túndé àbí whatever kílẹ̀ porúkọ yìí ni ẹ ti sọ̀rọ̀ lórí ọmọ yìí several times mo dẹ̀ sọ fún yín pé ọmọ tí mi mọ mi mọ nǹkan mi mẹyẹ tó sú mi mọ ìwà ẹ̀ mi mọ bó ṣe ń ṣe mi mọ bóyá ó tẹ̀ láìsàn lára lẹ́lẹ́ lọ wá fún mi ẹ ayé ìgbà tán wáyàwó fún yàrá abúlé ti kọjá náà èmi ni màá fi gbòòrò lẹ̀ tí màá máa fẹ́yàwó inú abúlé ń bíbà ẹ wo ọ̀rọ̀ mọ́tò dàbí kílẹ̀ pé ìyẹn òun ṣara ẹ o apart from that ọmọ tí mo ṣẹ̀ rí nsìn ẹ Tèmilọ́lá èmi wádìí ẹ̀ dáadáa ni kò sí nǹkan kan tó mú ẹ èmi èmi dẹ̀ mọ̀ wá ẹ̀ àtijọ́ rìn tó jọ́ mẹ́ta kan onímọ̀dẹ̀fẹ́ mi dẹ̀ rí anything tó lè yà wá. tèmilọ́lá kọ tèmilọ́lá ni kò sọ náà ń bẹ̀ n ò lè gbà bóò lọmọ àtọ̀rìn wá kan tí ó ṣe wá mọ fọ́lalẹ̀ nù lé mi n ò lè gbà o kò sọ náà ń bẹ̀ kọ mọ́kàn kú o n bò lọ fẹ́ fojú sí. màámi anyway ṣe bẹ́ẹ̀ mi tí mo fọ̀rọ̀ lọ yín ni mo jẹ̀bi àbí. ẹ má wọrí ẹ má wọrí. orúkọ tó yẹn máa sọ wa gbé ẹrù rẹ tètè wa gbé ẹrù rẹ èmi èso oúnjẹ lọ́mọ ẹran ẹran lágbájá wa gbẹrù rẹ mo fi ọkàn o ọgbọ́n tí mo sọ fún ọkọ sọ náà ń bẹ̀ kèé ṣe inú ilé mi. ọmọ rí ilé rí ìjókòó ká lè dúró nù ilé mi èmi sọ bẹ́ẹ̀ èmi sọ bẹ́ẹ̀ ó Baba, n ò tí ẹ mọ̀ pé wà ń tòsí ẹyọ ọmọ gbọgbẹ èmi bí n ti ń pariwo oògùn fẹmi ni nípa kọ rẹ lẹ ń wò ó lọhùn ó bínú lọ ni bóyá ẹ̀yin náà rí ngbà tí ń lọ. ndé tó dé ó ní òun róbin nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ mo sì rò pé ẹ̀yin náà mọ̀ ń pààrọ̀ ọmọ́túndé bí mo ṣe ní kọ̀sọ́ náà bíi tèkó tó wínú bí ṣe ń bínú lọ́ba tutókè ló fojú gbà ìyá ògúnfẹ́mi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ ẹ̀ o jẹ́ kọ́mọ yòó fẹ́ni tó bá wù ú o kó yé rojọ́ ọmọ rẹ káàkiri. ẹ ṣe. èmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó ti dá ẹ ṣeun. ẹni afọ̀rọ̀lọ̀ tó ní tó ń bàjẹ́ kí lọ́rọ̀ lọ́rọ̀ wá sí èèyàn gidi mo ti ẹ̀rù kún mọ́ fọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. àjíkẹ́ àjíkẹ́ ọ̀rẹ́ mi a mọ̀ rí ọ sí òsì. o ò rí tí mo nanú nú ẹsẹ ẹnu inú ilé n ò mọ̀ pé òwúlẹ̀ sí ń lè oògùn fẹ́mi mọ̀ ni lọ́ba dé lọ́ba ní òun robin nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ́túndé ó ti lóun ọ̀fẹ́ mọ́ o. kí ló dé kí ló rí lọ́bẹ̀ tẹ ìwàrú ọwọ́ ṣé mọ́túndé tí gbogbo wa ti ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tá a ti múra àti dáná ṣé òun ni fẹ́mi wá lòun ò tún fẹ́ mọ́. n tí mo rí nù o. ọ̀rẹ́ mi ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ sùúrù lọ́gbà o. sùúrù bó o. yà á lọ ní sùúrù ni o sùúrù ni o. ebi wọn náà mọ bí fẹ́mi ti rí lọ́wọ́ mi pò nìkan lọmọkùnrin tí mo máa gbọ́dọ̀ lajú lẹ̀. ọ̀rẹ́ mi sùúrù nìkan ọ̀yà ni o sùúrù lọ́gbà o. sùúrù sùúrù kí n sì lajú lẹ̀ kí tálùbọ̀ fi kí ọ̀bọ̀ tó mo ti gbọ́ ń gbà náà ẹ ṣeun sùúrù bíi bò ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ń dáràn. àdúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run ah, tí n bá ní kí n gba brafẹ́mi náà láàyè kó náà dá sọ́rọ̀ yìí mo bọ̀ yóò rí ìdí kan tàbí òmíràn ètò náà fi jẹ̀bi gẹ́gẹ́ lórí ilé yìí. Ah, bẹ́ẹ̀ ni pásítọ̀ tó tọ́ ni. bí wípé gbogbo ìnusá àti ìṣẹ́ tó sì kùnà ogun ọlọ́run àti pé létí kristi bá ń gbé nìkan ìní àlàáfíà tó tọ́ ti ń jọba ìbá ṣe pé brafẹ́mi ti fi àyè gba kristi gẹ́gẹ́ bí olórí ìdílé yìí gbogbo àwọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí bá ti ṣẹlẹ̀ sísítà tèmilọ́lá gan ò mọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sì làwọn màmá náà ọ̀rọ̀ ọmọ náà làwọn ń ṣe láti dáàbò bo ọmọ wọn nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti tẹ òfin ọlọ́run mọ́lẹ̀ ṣe bá ọlọ́run sọ fún wa pé ohunkóhun tí ọlọ́run bá ti so pọ̀ kí ẹnikẹ́ni má ṣe yà wọ́n lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. ẹ sítá tèmi lọ́la ẹ̀yin ni màá bá ṣe ìtìjú tọrọ ẹ tọrọ àfoyí lọ́wọ́ ìyá ọkọ yìí kí ẹ sì bẹ ọkọ yín pẹ̀lú torí bíbélì sọ wípé ẹ̀yin aya ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín. ẹ dáríjì mi ọmọdé ló ń ṣe mí. ó ti tán ṣe bẹ́ẹ̀ mi. látòní lọ mo sì ti gbà ọ́ lómi ọmọ mi. ẹ ṣeun o ẹ ṣeun o ẹ ṣeun o. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ilé tí jésù bá ń gbé ilé aláyọ̀ ni inú mi dùn pé àlàáfíà ti padà sínú ilé yìí nítorí pé ó ti gba ọmọ alẹ́ àlàáfíà lálejò tí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ò tí ì fi ayé ẹ̀ fún Jésù Kristi tàbí tí ìjì kan tàbí aáwọ̀ kan bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ̀ tó dàbẹ́ ni pé kò lè yanjú mọ́ tó bá lè ké pe ọmọ aládé àlàáfíà yóò bá ìjì wínú ayé rẹ̀ tí ẹ bá wá ṣe tán láti pe ọmọ aláàfíà sínú ayé yín kó pa ìjì lẹ́nu mọ́ nínú ilé yín ẹ jẹ́ àgbàdua ẹ kúnlẹ̀. ẹ jẹ́ kí a sọ fún ọlọ́run wípé ọba tó ń dá ìjì dúró pàṣẹ ìdákẹ́rọ́ ìjì ayé mi ẹ gbàdúrà. Lord. Ẹyin Olúwa lógo. Bíbélì wípé ìwọ ọkàn mi yin Olúwa má ṣe gbàgbé gbogbo oore tó ṣe fún ọ. Ìdílé yìí wá wọ́n mú ọpẹ́ ọrẹ ọpẹ́ wá fún Ọlọ́run. Èṣù jà ìjíjà ní ìdílé wa tuntun wọn ká ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò gbà fún wọn. ọ̀rọ̀ wọn tọ́pẹ́ àbí kò jọ pẹ́ lọ. ìdí tó fi mú ọrẹ pẹ́ fún ọlọ́run nìyí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. orúkọ jésù. àmín. ní orúkọ jésù. àmín. olúwa gbọ́ pé àwọn ọmọ rẹ. àmín. èṣù gbógun láti tún wọn ká ìwọ ọlọ́run kò gbà fún wọn ó pàṣẹ àlàáfíà sínú ilé wọn olú ẹgbẹ́ ọpẹ́ wa. àmín wọ́n mọ rírì oore rẹ̀ ó wá dúpẹ́ olùgbà ọpẹ́ wọn ọpẹ́ àti ìyànjú ṣe ìtẹ́wọ́gbà ǹjẹ́ alẹ́kẹ́ náà tó ṣe àmì wọ̀nyí tí ìjì kan tàbí òmíràn ń jà ìdílé rẹ̀ ọlọ́run pàṣẹ àlàáfíà olúwa pàṣẹ àlàáfíà ìwọ tí ó pàṣẹ àlàáfíà sí ìdílé olúwa pàṣẹ àlàáfíà sí ìdílé wọn gba ọkàn wọn là ẹnu ọpẹ́ wọn méje ó kan ká máa yọ̀ títí jésù olúwa wa. praise the lord. tó lù wá bá fún lọ́gbọ́n. olúwa ló mọ̀kàn olúwa ló mọ̀kàn ló mọ̀kàn ẹ̀dá. orúkọ olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni o olódodo sáwọn bẹ́ẹ̀ ó sì yẹ olódodo sáwọn bẹ́ẹ̀ ó sì là ilé ológo ó oh, ilé ológo. sórí iyanrìn ó mà ṣe tójò bá dé tójò bá rọ̀ àwọn iyanrìn lọ ìjà ojú kòkòrò ìmọ̀tara ẹni nìkan yóò jọba irú ilé bẹ́ẹ̀ irú ilé bẹ́ẹ̀ irú ilé bẹ́ẹ̀ a sì má dà wó pátápátá.